термометрде кандай градиюрлөө керек экенин көргөзөлү градиюрлөө деген сөз бул капиллярдагы суюктуктун деңгээлинин жогорулашы менен дененин температурасын дароо аныктоо үчүн шкалага бөлүү коёбуз. эрип жаткан муз бар идишке термометрде салалы капиллярдагы суюктуктун деңгээлин белгилейбиз белги бар жерде 0 градус деп температураны коёбуз. андан соң термометрди кайнаган сууга салып барометрге көз жүгүртүп суу нормалдуу атмосфералык басымда кайнайт экенин эске салабыз суюктуктун деңгээли көтөрүлмөйүнчө күтүп туралы андан соң токтойт столбиктин ордун аныктап жүз градус деп температураны белгилейбиз бул эки белгинин ортосун бөлүп градусту цельсий шкаласында алабыз жана ошондой эле температураны аныктаганга цельсий шкаласы алынат